assalomu alaykum aziz vatandoshlar 6 oktyabr 2022 yil mana moskvadan premyer reysimiz toshkent shahriga kirib keldi opa mana shu kelganingizda yo'lga qiynalmadingizmi haqiqat ekanmi kondisionerlari zaryadchilar ishladimi yo'limizga qiyinchilik bo'lmadimi yo'q shofyor akalarimizdan davlat ishchilaridan hech qanaqa jalbalaring yo'qmi yo'q yaxshi yetib keldinglarmi nechi kunga keldinglar sotkadami mana shu yo'nalish yoqdimi sizlarga xudo xohlasa har kuni reysimiz bor avtobusimiz to'lsa to'lmasa e, qilamiz qilinglar mana shu toshkentdan прямой moskvaga toshkentdan прямой krasnodar sankt peterburg novosibir hamma yo'nalishimizga reyslarimiz bor shu ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishlaring mumkin aka ukalar televizor konditsioner холодильник hammasi Bora!